Okay, so semoga pada pagi ini scene trekking kita berjalan dengan lancar Ah, <laughs> nampak macam oh. Makcik Soekarno tau Yang punya tudung Hati ku sendang <laughs> Hati ku sendang ah, Terpaksa dia guna plastik tu Flashback sama sekolah yeah, Dia rasa lah. <laughs> ah, But still Dia relax lah dia kan Kita tak harap lah. Alamak Mana mana besi tu Eh besi pula Tak boleh So wish me luck Ini apa? Garang. Soalan. Ini. Kapal. Ha? Kacau ke? Nak panggil aku kakak. Sisi kakak? Hmm. Nama? Ya, kakak. Kusuk kakak. dia. Ada sebentar ini. Kecil, kecil. Nasi lemak kosong dua kan? Kecil. Minum? Bagi kopi je lah kak. Ajalah. Air kosong tak? Nasi lemak dua. Nasi lemak kosong? Nasi lemak kosong. Sambal dan telur. Kosong. Kosong tu tak ada ayam. Mau baiklah. Nasi lemak ni. Nasi lemak ni.